بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على من خلق القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعزيزنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله المطهرين وصحابته كل الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين بعد جماعة السلام عليكم barka mu da saduwa a wannan rana ta laraba mai albarka ba don komai ba don gabatar da karatun littafi mai albarka muwaƙa malik a yau muna sha bakwai ga watan jumada ula a annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda yake ya yi daidai da ishirin da biyu ga watan sha biyu watan disamba a bisa lissafin nazariya dubu biyu da ishirin da ɗaya sannan muna cikin wato kitabu itika wanda mun kare kitabu siya gina zamanto da kitabu siya da kitabu itika suna tafiya kafada da kafada Yan shekaran kansa ya eh, ta kafa ana yin shi ne a cikin wato da azumi kuma ana yin shi a cikin watan azumi saboda kaga da kitabun itika da kitabun siya dukansu suna da alaƙar juna a yakuna ne wanda suke a sarki da juna shi itikafi ba a yin shi sai da azumi kuma an fi so a yi shi a watan ramadana in ba wata larura ba ta girta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarun da yana itikafi akwai shekara ɗaya wanda annabi ya itikafi a watan shawwal to in larura ta kama ana iya yin itikafin a cikin wani wata da fadi kuma shi yin kafin shi ne dai ba haushe yake ciya halwa gina zaman ta wadda halwa dai hausa ce kuma a hausance ne da ake wani amma yin tukafi dai shi ne wanda shari'a ta sani to gangare da kuma shi azumi kun ga yana ɗaya daga cikin arkanun islam guda biyar shi azumi yana ɗaya daga cikin arkanun islam guda biyar rukunan musulunci guda biyar wanda idan ɗaya karye to shikenan musulunci ya lalace musulunci yana ɗauke da abubuwa guda biyar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi ingantacce buniyar islamu ala kams shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wai kami sara wai tayin zaka wasu sumu ramadan wa hajjul bait liman tata ilayhi sabila kaga daga cikin rukunin musulunci an kawo azumi mafi girma daga cikin su kaga kalmar shahada sallah zakka azumi kowanne idan ka diba su ɗaya idan ka bari to addinin ko ya lalace gaba daya to amma musamman wanda ya fi girma daga ciki shine kalmatu la ilaha illallah daga cikinsu don ita ba ta iya samun wata tangarɗa azumi zai kasance ba ka da lafiya a ce a wani ba ka da lafiya eh amma ka imani da Allah Allah ya wajabta ma yin azumi amma larura ce ta sa sai a sauke ma azumi amma babu wata larura za ta cire ma kalimatu la ilaha illallah a ce ba za ka wade ta ba kuma ka zama musulmi ya yi ba saboda girmanta sallah ma ga za a iya samun wani larura a ce sallah kai a kwanci ko kai a zamne ko kai a rera ko kai a rubin ciki ana iya samu na ko kuma ya zama to da rura in ta kai da rura sallar ma ta saukar kanka kamar hauka idan mutum ya haukace in bi ba sallah ma gudu Allah babu komi to dukkan su kowanne kai iya samun wata larura da za ta kawo ma sauki kan abu abin banda kalimatu la ilaha illallah saboda nan tauhidi ne nan ne ake so mutum ya gane girman Allah subhanahu wataala ai ko rigima mu da kafirai ai a nan ne tafi karfi rigima su karan kansu kafirai babu abin da ya tara masa da hankali a ce Allah ɗaya ne